很多朋友问，新手打沙袋应该打单击还是组合？我要告诉你，答案是新手要打组合和单击都要打。有的教练也说，打单击打熟了，你就可以打组合连起来。实际并不是这样的。你说英语说了这么多年，但是你发现背单词背得越多，你会说句子吗？不会。你要直接学句子，也同时要背单词。来看组合，我们打一些固定的简单，举例子，直身体摆，嘣，哎，简单的组合。然后呢，中间呢，你会有些过渡，偶尔来一些单击，对吧？ 重的单击哈，腿的蹦单击没问题，实时直不直腿的单击好，找到感觉，找找沙袋的落点。那腿的单击完了，我可以怎么样加组合对吧？蹦，这都是组合对吧？但是我有累的时候，你等儿我马上就累了啊。比如我累了，缓两下单击，控制一下假动作，蹦来个单击，缓两下对吧？模拟假动作，蹦蹦简单的组合。 再搭配复杂的，可能又累了啊，又累了，单击。所以不但要这样的切换，像唱一首歌一样，有起有落，对吧？开始的时候缓慢，然后到高潮的部分激烈，最后抒情的缓慢的结尾或者激烈结尾，啊，最后你就啊，像我这样累了，它才有练沙袋的效果，而且思维中你要不停的想怎么变换。 所以，更多打沙袋的教程会在我们线上的付费课程里面有沙袋哦，会教给你。